よっしゃだってだせダサダセ選手権こおおおお もう一回もう一回来た来た来た来たバカシュールちょっとうまい これでもういいやうわっかっこよすぎやばすぎるお浮くそのまま消えたら 終わり早っ早っいいんじゃない